Jalqaba dubbii adawaan maali nuuf yookaan anaaf yookaan siif? Adawaa jechuun guyyaa goototaa osoo hin taane laala hoggaa namatti himtu. Namni haasawa hin beekne, namni akkaataa itti haasawu hin beekne namaa miti. abotin tenya akka malee haasa'uu beekan. Akka malee haasa'uu beekan. Haasaan dur hundi tan arsiiti. Teenya. Ta bareentooti. Jabuutiinis ta ilmaan bareentooti. Ta qallootii fi ta murawwaati. Isa ilma abbaa keenyaa ka bareentooti. Seenaa isaa bal'inaan itti dachaana maalirratti akka gosa keessaa dhiisee bee akkasitti isaas fudhatee jabuutiidhatti hachi galche milileek. Innis kabareen tooti. Arra diinan nutti godhee kunoo waa hedduudha dalagan jechuufi. Amma dubbiin isinii galte lafa teenya numatu yoo barbaade obolessa keenyaaf kenna male osoo obolessa kiyyaa wajjin lafa tana gubaa duraan waliin jiraachaa turre anaaf booranteechi. Obboleessa obboleessa ni jibbaa. akkamitti tiyya Waxaxummaan arra lafaa kaate wanni akka shimallis kuni. Ana Oromoo jiraataa guddaa kabajamaa waxaxee waata kan beekne tuni lafaa kaatee obboleessa kiyya barcuma gubbaa tatteenyeef barcuma gubbaa tenyaan bar mixiinuu mootiidha. Waa mitii xiqqoonuu mootiidha bar barcuma gubbaa tenyaan Kana goljaa kalaadaa dhiisii. Maal soo itaati? waa dhuga sitti fakkaata barcuma kana du'ee qabrii seenaa bare seenaan isaan jiraata. Dhalootaan wal gaafata akkuma dhaloonni irraa kan kalee isaa gaafatu seenaatu bar nama gaafachaa jira kun seenaan si gaafata dhaloota kaa akkatti gaafatu gartuu taa'ee wanni gaafachuu jiru bar seenaadha. malee ana miti bar seenaa barka dubbachaa jiru seenaa gaafachaa bar. haye tanaaf lasti tan jiikoomandooti maddi walaabuu tan Oromoo hundaati. Abbaan lafa sanii ana mandoo bareentoo Oromooti. Lafa tiyya anatu boorantichaa kennuu dandaya malee qaamni biraa yookaan mootummaan abbaa lafaati miti. bulchiinsa biyyaatiif lafa tiyya keessa maaltu isa galchaa'u? Akkanatti dubbadhu ka? Maaltu la fatiyya keessa galcha mootummaa? tiyya irraa gibira qofan irraa barbaada malee lafa tiyya fuudhee namaa kennuudhaaf seera addunyaa kam keessattuu Itoophiyaatti hin malee addunyaa tana guutuu naannawee lafa namaa namaa kennanii obboleessaa fi obboleessa tiruu too. tiruu obboleessa booranticha tiruu wal nyaachisuu jechuun Oromoof toluu osoo Oromoo diiguudha ja'amti. Maastar pilaanii san babal'isuudha ja'amti. Hmm. Ifa. Kanaaf ummatichi dubbatachuudha qaba. Akkaan bifa sii himuu. Lafa lafati jaanatu namaa kennamoo duraan waliin irra jira yoo yoo baalee taate tokkummaa Oromooti miti. Haa tokkummaan Oromoo yoo eh, lafa tiyya kennite haqa kiyya kennite eh, akkuma haqattu boorantichi haqatti lafatiyya fudhachuun haraami isarratti. Boorantichi lafatiyya obboleessi kiyya lafatiyya fudhachuun haraami. Akka seera rabbittu. Akka seera Oromottis dhoorgaadha wanjalaa. Yakka. Daddachi murteessu. Bargo saayintistii sii fideetiin daddacha Oromottis sii fidee quraanattis sii fide gara jittuu mirga qabna jechuudha. Maali akkanni wal borcuun maali? Kool duwar politiks jaama siyaasaan kun jarana. Kitaaba guddaa guddaadha. Kool duwar politiks siyaasa harka lafa jalaa shira lafa jalaa naawaa jechuu jechuudha. Kool duwar politiks jettiin faranjiin. Waggaa kuma lama duratti fayyadamaa turte faranjiin. Haalatti lafa babal'isaa turteeni. miila shokoksine jechuudha. Dhokotaadhaatiin beektu mataa gubbaan si nyaatee si nyaateetuma miila jalaan akka rirmaa si si nyaattee mataa gubbaan si baati. Poolduwar poolitiksii jechuun kun biraayit poolitiksiitu caala. Biraayit poolitiksiin fuullee fi fuulleetti si Gitaan si wajji wal lolu firraa qabda. Koolduwar kana garuu hin beektu akkuma amma deemtu kanatti gosa hedduudhaan si Maalik kun. Kanaafii yaa galaana gannaaliin gumgumtuu jee. Yaa gumaa yaa xiyyaa hin dubbattu maa calliftan dubbattu. Handhuura garaarraa jechuun madda walaabuu jechuu. Galma utubaarraa jechuun galma bareentooti utubaa. Dhugaan irraa bara. Seelaa. jira. friend. Welcome, Mamme eh, Sabboonaa. La, hunda waan dandeenye jiraannu. Maaliif namni namaaf gabroomuun haraam rabbiin irratti godhee jira waan ta'eef. Dhugaan biyya sobaatti keessummaadha. Hamzaa Hajii, welcome. Obsagin Ir, welcome. Magarsa Ibrahim, Dabbal Modi, welcome. Ahmad Jamal, welcome. Guma Jallanii welcome. Shukar Ibrahim, welcome. Muhammad Ahmed, welcome. Nasir Ahmed, welcome. Hayyeega shanyiti ya kabajamtu. ilmaan Oromoo dargaggoofi shamarran babbareedduu ilmaan Oromoo tan addunyaa gubbatti argamtan akkasumatti saawwaniif manguddoon kabajamtoon ummata Oromoo tan addunyaa gubbatti argamtan ana odaa bultuun barcuma kiyya kabajamaa Dabbaal mootii gaaraa gubbaa kaniin soba seenaa dabe of dalat gadi daahee biyyeedhaan wal fakkeessu taati. Ifa. Abbootiin teenya akkamalee malee haasa'uu beekan. Akka malee haasa'uu beekan. Haasawa dhama hasawa ma'anaa qabu, hiikaa qabu, akka malees dhaggeeffachuudha beekan. Kanaaf waan haasawa hin waan barreeffama as gubbaa barreessuuf kan hin dhaggeeffannee ka jaamee hafutti jiru, jaamee hafaa jira. Diraamaan isaa uuma mana isaa waltumanii diraamaan isaa akka kanamatti ol bee sadarkaa addunyaatti hin deemu. Maaliif jecha dhaggeeffatu jecha kalaquu hin dandayu. Wanti xiqqishoo mana keessaa haasawa. Abba maarriyyoon tola takka maarriyyoo maarriyyoo godhee waa'ee kanaan eegeetiif haasawa. Diraamaa sadarkaa guddisee akka faranjoota sanitti akka filmitti deemuu hin danda'u. Maaliif jecha dhaggeeffanne kitaaban dubbisuu hin beeku. Akkanumatti ifirraa qaraa waan ta'eef. Gara walaloo lee dhiyaattuunis yoo laaltan Waumati xiqqishoo takka maarriyyoo fi abbaan kiyya sheekha daansii natti hin dhiisu. mana warraa maarriyyoo dhaqee shurrubbaa lash godhee sirbee uumajaa. Jecha jaalalaa gurguddaa halaqee jaalala kana bifa namni beeku osoo hin taane bifa namni hin beeyneen bifa garaa qabdi lafa kaayoo hin dandayu. Waliigalee kun hundi dhufa? jecha kalaquu, jecha dhaggeeffachuu dadhabuu irraahi. Duuba gaa addawaan kun guyyaa uummanni